η μνημονιακή κυβέρνηση διέλυσε όλου του δημόσιου τομεί, παιδεία, υγεία, εργασία, μεταφορέ, έρχεται να καταστρέψει και το πιο ταλαιπωρημένο κομμάτι αυτή τη κοινωνία που είναι κρατούμενη για να ολοκληρώσει το καταστροφικό τη έργο. Προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που θα αυστηροποιεί τι ποινέ και τι συνθήκε κράτηση, ε, καθιερώνοντας καθιερώνοντα τι φυλακέ τύπου Γ, όπου όποιο εγκλείεται σε αυτέ δεν θα δικαιούται για τουλάχιστον 10 χρόνια άδειε, αναστολέ και μεροκάματα ενώ οι τηλεφωνικέ επικοινωνίε, η αλληλογραφία και τα επισκεπτήριά του εξαρτώνται από την καλή διάθεση τη διεύθυνση τη φυλακή. Οι κρατούμενοι δηλαδή στι συνθήκε αυτέ αφαιρούνται βασικά και στοιχειώδη δικαιώματα για την κατάκτηση των οποίων τι δύο περασμένε δεκαετίε σκήθηκε πολύ αίμα και δόθηκαν πολλοί αγώνε κρατουμένων. Ε, τα κριτήρια εισόδου σε αυτό το καθεστώ είναι αρκετά ρευστά στα όρια του ασαφού. Στην πράξη νομιμοποιείται η κράτηση αορίστου χρόνου για μια μεγάλη γκάμα κρατουμένων, αφού τα υποτιθέμενα βασικά κριτήρια είναι το αν κάποιο κρατούμενο είναι ισοβήτη, ε, αν με βάση, και αν διώκεται με βάση μια σειρά άρθρων, με βασικότερο το 187 και 187α, όπω επίση το άνομα στασιάζει οργανωμένα. Αυτά τα κριτήρια περικλείουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατουμένων, καθώ οι Ισόβοι στην Ελλάδα μοιράζονται σε τραγάλια και γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του ούτω ή άλλω καταχρηστικού 187. Για την ιστορία, το άρθρο 187 ε, και 187α περί κλιματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι ένα άρθρο που λειτουργία του στην ουσία είναι να διευρύνει τόσο την έννοια του τι θεωρείται αδίκημα, όσο και την έννοια του τι θεωρείται στοιχείο. Είναι ένα άρθρο δικαστικό πασπαρτού, ε, για το οποίο κανένα θα έπρεπε να δοθούν αγώνε για την κατάργησή του, γιατί αυτό χρησιμοποιείται ω αιχμή ε, για τη δημιουργία του ελληνικού γκουαντάναμου. Δεν είναι ένα άρθρο οποίο έχει δημιουργηθεί για να διωχθεί ή να παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα, είναι άρθρο που απευθύνεται στην μεγαλύτερη γκάμα των κρατουμένων, άσχετα άμα ονομάζεται περί εγκληματικών οργανώσεων. Ε, από την άλλη πλευρά το νομοσχέδιο <clears throat> μεταθέτει αρμοδιότητε στη φύλαξη των κρατουμένων στην αστυνομία, αφήνοντας την ουσία του κρατουμένου έκθετους σε οποιαδήποτε τύπου σωματική ή ψυχολογική πίεση από του διώκτε του και απογειμένοντα του από οποιοδήποτε δικαίωμα. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, εκ πρώτη όψεω ε, και εκδικητικό, όμω στην πραγματικότητα στοχεύει στην εμπέδευση τη απόλυτη ε, εκτινόδου καταστολή που αποτελεί το σύγχρονο μοντέλο πολιτική διαχείριση. Και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη ότι θα λειτουργήσει ω αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού σε συνθήκε τόσο απάνθρωπη πίεση, τα βία περιστατικά συνεχώ θα πληθαίνουν όπως έγινε την περασμένη Τρίτη, ε, όπου ένας κρατούμενος που δεν ε, έπαιρνε τις άδειες του δικαιούταν, ξέσπασε ε, απέναντι σε έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Και βέβαια είχαμε και τα αντίπεινα με βασανιστήρια του συγκεκριμένου κρατούμενου μέχρι θανάτου. Ε, αυτό είναι ένα ενδεικτικό γεγονό για το που θα οδηγήσει αυτή η αυστηροποίηση. Ε, στόχος είναι να δημιουργήσει ένα φόβητρο για να κρατήσει ε, καταστολή τον έγκλητο πληθυσμό σε ένα ζήτημα από ελλείψει σε διατροφή, θέρμανση, ένδυση, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα υπερκοστολογημένα είδη πρώτη ανάγκη. Σε ένα ζήτημα από τι εξωτερικέ τον υπερπληθυσμό. Φυσικά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η σκλήρινση, η εργαλειοποίηση και η μεσαιωνικοποίηση τη ποινική δικαιοσύνη και τη ποινική καταστολή δεν αφορά μόνο παραβατικού και πολιτικού ακτιβιστές. Ε, αφορά και επηρεάζει όλο το κομμάτι τη κοινωνία που αποτελείται από ανέργους και επισφαλείς εργαζομένου. Αφορά όλο το κομμάτι τη κοινωνία που αντιστέκεται στην καταστροφή τη ζωή του. Καθώ είναι αυτό που μπαίνει στο στόχαστρο τη κοινωνική καταστολή, όσο το κράτο πρόνοια ε, περνάει στο από τι ιστορία. το καθεστώ τη ε, και τη στην Ελλάδα, γενικά η ποινική καταστολή, είναι ούτω ή άλλω σε αυστηρά στα όρια του τριτοκοσμικού. Και αφοράνε μεταρρυθμίσει, πρέπει να είναι προ την βελτίωση και όχι προ την εξαθλίωση των ζώων των κρατουμένων. Πρέπει επίση να γίνει κατανοητό ότι σε πείσμα των ερμηνεών που προσπαθούν να δώσουν τα Υπουργεία Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη, ε, λόγω τη ε, αποκάλυπτη ταξικότητα τη ελληνική δικαιοσύνη, στι φυλακέ δεν κλείνονται οι πιο επικίνδυνοι τη κοινωνία, αλλά κατά βάση οι πιο φτωχοί τη κοινωνία. Ε, με λίγα λόγια είναι ένα ζήτημα πέρα από ανθρωπιστικό και ε, πολιτικό ε, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσουν τα νέα μέτρα. Αυτά και αφορούν όλη την κοινωνία. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό.